ich bin's Alena. Ich habe schon mal vor einiger Zeit, ich glaube vor anderthalb oder vor einem Jahr, Videos hochgeladen mit 20 Dinge, die ich immer noch kaufe und auch Dinge, die ich nicht mehr kaufe. Heute habe ich mir gedacht, ich drehe mal wieder ein Video aus dieser Reihe, allerdings ein bisschen anders und zwar 20 Dinge, wovon ich nur noch eins besitze. Und ich hoffe, dir gefällt dieses Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. meinem schicken Notizbuch einmal durch meine Wohnung gehüpft bei einer Tasse Kaffee und habe mir mal überlegt, okay, was sind Dinge, die ich nur noch einmal besitze, infolge von Ausmisten, Minimalisieren, Organisieren etc., von denen mein Mann vielleicht ein bisschen mehr besitzt oder aber auch du. Und darum habe ich mir gedacht, machen wir das heute einfach mal. Ich möchte auch einfach gleich anfangen, damit das Ganze nicht so lange dauert und nicht wieder so ein Endlos-Video wird, weil wir wissen alle, ich rede unglaublich gern. Ich besitze nur noch ein Handy. Ich weiß, ich hatte vor einiger Zeit ein anderes. Das hier ist natürlich auch nicht sauber. Das ist jetzt mein neues Handy. Das alte habe ich äh, verkauft. Ne? Also als ich mein neues Handy gekriegt habe, konnte ich mein altes abgeben, habe dafür noch Geld gekriegt und so weiter und so fort. In diesem Sinne, ich besitze nur ein Handy. Mein Mann zum Beispiel besitzt drei. Und ich besitze auch nur noch in diesem Zuge eine Handyhülle, ein Ladekabel und ein paar Kopfhörer. So, eine Sache und vier Dinge, die ich nur einmal besitze. Mein Mann zum Beispiel besitzt drei Handys, ein ganz altes, was kaputt ist, was, mit dem er noch nicht mal mehr telefonieren kann, eins, was er Eins, was eigentlich der Ersatz ist und was er nicht nutzt, aber das war dann zu groß, dass er es nicht in seine Arbeitshose gekriegt hat, hier oben in die Tasche rein. Und drum hat er jetzt noch eins, was dann da oben reinpasst und funktioniert. Okay, dementsprechend hat er auch viele Kopfhörer und auch dementsprechend viele Handytaschen und auch dementsprechend viele Ladekabel. Jo, so ist das. Ne? Warum auch nicht? Was ich auch nur noch einmal besitze, ist Weihnachtsdeko. Ich hatte vor einigen Jahren, wenn ihr mal so auf meinen alten Videos guckt, gerade was die Ausmistvideos angeht, Unmengen. Wirklich Unmengen. Ich hatte es in, in, Braun und Grün, die Weihnachtsdeko. Ich hatte es in Rot und Gold. Ich hatte es in Blau und Silber. Ich habe das jetzt alles runter minimalisiert auf nur noch Weiß. Heißt, ich habe nur noch zwei Kisten mit weißer Weihnachtsdeko. Die reicht aber und bevor wir dann dieses Jahr im Jahr 2020 anfangen weihnachtlich zu schmücken, werde ich alles, was ich dann nicht verwende, auch aussortieren. Und dann bin ich nämlich wirklich der Meinung, habe ich genügend Weihnachtsdeko, um unsere Wohnung weihnachtlich zu dekorieren. Aber es ist nicht viel zu viel, was man im Endeffekt gar nicht braucht. Vielleicht habe ich Glück und ich schaffe es, das runter zu reduzieren auf eine Kiste und nicht mehr nur auf zwei. Ich besitze nur noch einen Fernseher und der hängt hier im Wohnzimmer. Warum nur noch einen Fernseher, fragst du mich, wenn im Schlafzimmer doch auch noch einer hängt, der ist kaputt. Ja. Und der ist an die Wand montiert und im Moment hat sich noch keiner irgendwie genötigt gefühlt, den von der Wand zu montieren und drum hängt der jetzt noch da. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem machen, ob der nochmal ersetzt wird oder ob wir sagen, eigentlich brauchen wir im Schlafzimmer keinen Fernseher. Wir wissen es nicht, also wir besitzen aktiv nur noch einen Fernseher. Ich habe eine Wasserflasche to go und auch nur noch einen Kaffeebecher to go. Also diese Dinge, die ich eben mitnehme, wenn wir als Familie länger unterwegs sind, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir shoppen gehen, wenn wir das mal tun, wenn wir Auto fahren, wenn wir in den Zoo gehen, eine Wasserflasche, wenn wirklich was ist, können wir uns immer noch eine andere mitnehmen. Oder aber wenn ich irgendwas zu erledigen habe oder wenn ich auch auf die Arbeit gehe, da habe ich nur noch einen Thermokaffeebecher. Ich hatte früher mal fünf oder sechs. Ich habe es auf einen reduziert, auf einen, der mir gefällt und genauso ist es auch bei der Wasserflasche to go. Bei dem ganzen Ausmisten, bei dem ganzen ja, Platz schaffen habe ich eine, ich habe ja eine Küchenmaschine und ich hatte eine Küchenwaage und meine Küchenmaschine ist auch Waage in einem, also ich kann meine Küchenmaschine auch dazu benutzen, um Dinge abzuwiegen. Also habe ich mich von meiner Küchenwaage getrennt, von der kleinen und benutze dafür nur noch aktiv meine Küchenmaschine. Diese Küchenmaschine kann auch kneten, rühren, Sahnen schlagen, das Ding kann alles. Also warum den Stabmixer und das Handrührgerät und die ganzen Aufsätze für das Handrührgerät behalten, wenn ich doch eine Maschine habe, die einfach alles kann. Natürlich habe ich jetzt nur noch ein Teil, was ein bisschen größer ist, was ich dann immer wieder rausräume aus der Schublade, auf die Arbeitsplatte stelle und verwende. Aber ich habe nicht mehr wie gesagt, fünf Teile, wenn ich eins haben kann, was wirklich alles kann. Jetzt wisst ihr ja, ich mache YouTube. Jetzt kennt ihr bestimmt von einigen YouTubern, dass sie dieses Ringlicht haben und diese Kamera zum Festfilmen und diese Vlog-Kamera und dann vielleicht noch diese und jene. Nein, habe ich alles nicht. Ich besitze ein Stativ, eine Kamera und das war's. Ein Ringlicht und das war's dann wirklich. Ich habe nicht fünf Ringlichter in x verschiedenen Variationen. Ich habe auch nicht eine Kamera, mit der ich festfilme, so wie jetzt auf dem Stativ und dann vielleicht noch diese Vlog-Kamera und dann die neueste Vlog-Kamera und diese Unterwasserkamera. Ich habe eine Kamera, die ich dann eben überall mit hinnehme. Was war das? <laughs> die ich einfach überall mit hinnehme, wenn ich sie wirklich brauche und wenn ich sage, ich möchte unterwegs mal schnell aus dem Auto filmen, habe ich wie gesagt mein Handy, mit dem ich das dann schnell erledigen kann und das reicht mir vollkommen. Das Stativ nutzt im Übrigen auch mein Mann, wenn er Fotos macht. Da kann man nämlich nicht nur die Kamera drauf machen, sondern auch seine Spiegelreflexkamera. Ich besitze auch nur noch eine Sonnenbrille und ich würde sie euch jetzt wirklich gerne zeigen. Die liegt aber im Auto. Ich bin nicht der Mensch, der sechs verschiedene Sonnenbrillen hat und dann von diesem und jenem Designer. Ich habe eine Sonnenbrille aus der Drogerie für 10 Euro und die hält jetzt schon sage und schreibe das vierte Jahr. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, warum teuer kaufen? Warum fünf verschiedene kaufen, wenn ich eine habe, die mir reicht, denn ich habe nur ein Gesicht und genauso verhält es sich dann auch mit meiner ganz normalen am Computer Sitzbrille, meine schwarze Brille, die ihr alle kennt. Ähm, wenn ich Fernsehen gucke, ich brauche eine, ich bin weitsichtig und so gelegentlich, wenn ich meine Augen länger anstrenge, habe ich einfach das Problem, dass sie es Tränen anfangen, dass sie es Brennen anfangen und mit 37 gebe ich es zu, die Sehkraft wird nicht besser. Was ich auch nur noch besitze, ein Plätzchen Kochbuch und Backbuch. Ja, ich habe ein paar Kochbücher, das ist aber einfach dem Umstand geschuldet, ich will nicht immer das gleiche kochen und bei den Plätzchen allerdings bin ich ganz ehrlich, ich habe alle aussortiert, bis auf das von meiner Oma. Das ist mein Standardbackbuch von den Plätzchen und zur Not, wenn ich andere Rezepte haben will, habe ich ja hier auch noch, okay, und jetzt dreht mein Handy gerade frei, <laughs> habe ich auch noch ein Handy, wo ich jederzeit mir andere Plätzchenrezepte einfach googeln kann. Also warum fünf Plätzchen Backbücher aufheben, wenn ich effektiv nur eins nutze. Ich besitze auch nur noch einen Geldbeutel. Ich hatte früher mal einen Geldbeutel zum Wechseln. Der war von, ja jetzt lass mich lügen, Michael Kors. Dann habe ich noch einen von Louis Vuitton gehabt. Ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme nur noch meinen Louis. Michael darf dann gehen. Michael ist mir auch kaputt gegangen, also war es ganz praktisch. Ich besitze nur noch einen Geldbeutel und ich brauche keinen Geldbeutel mehr, den ich wechseln kann, weil dieses Hin- und Hergestuppe von dem ganzen Geldbeutelinhalts, gerade bei den Fotos, nee, also ein Geldbeutel reicht, da bin ich jetzt Pragmat. Dann besitze ich nur noch ein Set Geschirr. Ich besitze kein besonderes Weihnachtsgeschirr, kein besonderes Feiertagsgeschirr, kein besonderes Geschirr für die ach so tollen Anlässe. Mein Geschirr gefällt euch ziemlich gut und jetzt bin ich ganz ehrlich, das ist von Kick. Das war eigentlich so die Notlösung und der Notübergang, bis ich was Neues kaufen wollte. Diese Notlösung hält seit drei Jahren, funktioniert immer noch einwandfrei und ich mag das Geschirr, weil es nicht so 0815 ist. Ich mag das Geschirr, weil es was Außergewöhnliches ist und es war günstig. Und wenn es dann mal kaputt ist, ich habe mittlerweile nur noch fünf große Teller, weil mir ein Teller flöten ging. Ich habe mittlerweile nur noch fünf Kaffeetassen, weil mir eine Tasse flöten ging. Ich muss dann entweder jetzt echt mal überlegen, ob ich nochmal zu Kick fahre und mir diese zwei Teile, die ich neu brauche, einfach nochmal nachkaufe oder ob ich sage, ich warte wirklich noch und gucke, ob ich was anderes finde, was mir wirklich effektiv besser gefällt, bringe dann das zum Spenden oder verschenke es oder was auch immer ich dann damit mache. Ich weiß es noch nicht, aber aktuell besitze ich nur ein Set Geschirr, was ich an 365 Tagen im Jahr einfach benutze. Selbiges gilt natürlich dann auch für das Set der Gläser. Ich habe beim letzten ähm, Küchen-Um-Renovierungsvideo habe ich mir von Ikea vier grü äh, sechs grüne Gläser gekauft und die finde ich schön. Die gefallen mir, die sind super, die werden in der, im Geschirrspüler auch super sauber. Ähm, ich habe nicht das Bedürfnis, mir jetzt noch Weingläser, Sektgläser oder irgendwelche anderen Schnullibubu-Gläser zu holen. Wir trinken aus diesen sechs Gläsern alles. Und da bin ich Pragmat und da bin ich wahrscheinlich absolut bescheuert. Aber alle Leute, die uns besuchen kommen, unsere Freunde, unsere Familie, die wissen, dass wir nur diese sechs Gläser haben. Und die wollen uns auch laufend irgendwelche Wein- und Sektgläser andrehen, aber wir nutzen Wein- und Sektgläser oder Biergläser zum Beispiel nie. Wenn wir Wein haben, trinken wir ihn aus unseren Standardgläsern. Wenn wir Sekt haben, trinken wir ihn aus diesen Standardgläsern. Wenn wir Bier haben, trinken wir es aus der Flasche. <laughs> Und <laughs> Wir trinken nicht so viel Alkohol, dass es sich jetzt wirklich lohnen würde, sich da wirklich diese typischen Sechser-Sets von Sekt, Wein, Rotweingläser, Weißweingläser und was weiß ich nicht noch anzuschaffen. Drum besetzen wir nur sechs Gläser und wir fahren damit ziemlich gut. Was ich auch nur noch einmal besitze, ist ein Topfset aus vier Töpfen. Ja, Pragmat schlechthin, ich habe keinen Pastatopf, ich habe keinen Wok, ich habe keinen Schnellkochtopf, ich habe kein dieses oder jenes Topfgedönse. Ich habe vier Töpfe in unterschiedlichen Größen, die reichen, denn ich habe ein Ceran oder besser gesagt ein Induktionskochfeld, wo ich eh nur vier Platten habe. Ich habe, ich schmeiße meine Töpfe auch in den Geschirrspüler, die sind von Bohmann, glaube ich. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, ihr wisst es. Ähm, ich brauche nur diese vier Töpfe. Warum jetzt noch einen Pastatopf holen, wenn ich meine Nudeln auch im 0815-Topf kochen kann? Da entzieht sich mir, ich habe auch nicht den Platz, bin ich ehrlich, in meiner Küche. Ich habe eine kleine Küche, ich habe nicht viel Stauraum, gerade weil wir unsere Mikrowelle im Schrank verstauen, gerade weil ich unter der Spüle aufgrund unseres sehr tiefen Spülbeckens einfach ähm, zwei Blindschubladen habe, unter unserem Induktionskochfeld auch eine Blindschublade habe. Und wenn du die Küchentour sehen willst, die verlinke ich dir hier oben, damit du genau weißt, wo unsere Dinge in der Küche einfach stehen. Ich habe nicht zu viel Stauraum. Also warum mich jetzt mit Sinn, mit meines Erachtens nach, wenn du das hast, völlig okay, hey, go for it, mit meines Erachtens nach sinnlosen Dingen den minimalen Platz noch mehr zu bomben, wenn mir eigentlich vier Töpfe reichen. Hm? Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Was ich auch nur noch besitze, ist eine Winterjacke und die ist gut verstaut. Die hole ich jetzt nicht aus dem Vakuumbeutel. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich habe eine Winterjacke, ich habe mehrere Übergangsjacken, ja, aber effektiv eine für arschkalt, wenn man das jetzt so sagen darf, habe ich nur noch eine. Und die nutze ich. Und die war, glaube ich, für 30 Euro habe ich mir die gekauft und die hält jetzt auch schon das dritte Jahr. Und wenn man seine günstigen Dinge einfach gut pflegt, dann halten die auch genauso lang wie super teure Dinge, aber reicht vollkommen, meiner Meinung nach. Was ihr jetzt aus meinem Haushaltshelden-Video schon gesehen habt und ähm, liegt noch hier, kann ich euch zeigen, denn ich drehe das jetzt hier direkt im Anschluss, sind Handtücher. Ja, davon besitzen wir ein Set. Ein Set Duschtücher mit sechs Stück, ein Set eigentlich Gästehandtücher, aber wir mögen es praktisch und klein und wir tauschen die kleinen Gästehandtücher, die wir für unsere Hände und unser Gesicht benutzen, tauschen wir täglich. Da bin ich so ein bisschen irre. Ähm, sechs Stück von diesen kleinen, also ein Set von diesen kleinen und sechs Handtücher von diesen großen, also ein Set von den hier und reicht uns überall hin. Wir brauchen keine Saunahandtücher, wir brauchen nicht die klassischen Händehandtücher in was ist es, 70 Mal, hast du nicht gesehen, 70 Mal einen Meter für Hände und Gesicht. Da wir unsere Handtücher direkt am Bartspiegel hängen haben, nehmen wir hier diese kleinen Gästehandtücher. Diese 70 mal 1,40 zum Abtrocknen nach dem Duschen reicht uns überall hin. Wir sind ein 3- bis 4 Personenhaushalt, wir haben sechs von diesen Handtüchern. Reicht völlig, reicht völlig. Diese großen Handtücher wechsle ich nach jedem zweiten Duschen. Da wechsle ich die einfach auch aus und ich wasche die bei 60 Grad und sie sind von der Qualität her immer noch Bombe. Wenn du dazu mehr wissen willst, ich verlinke dir das Haushaltshelden-Video. Hier oben im i, da findest du auch alle anderen Dinge in und um meinen Haushalt, was ich wirklich empfehlen kann. Kommen wir auch schon zu den letzten zwei Dingen, die ich effektiv wirklich habe. Handtaschen. Davon habe ich aber zwei. Eine schwarze, die ich nonstop benutze und eine braune, die ich auch nonstop benutze. Also bei den Handtaschen, Handtaschen verhält es sich jetzt nicht so wie bei meinem Geldbeutel. Bei meinen Handtaschen ist es so, dadurch, dass ich auch braune Schuhe habe und schwarze Schuhe habe, ähm, habe ich mir eine braune behalten und eine schwarze. Meine schwarze ist, glaube ich, von Anna irgendwas. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe dazu mein Handtaschenorganisationsvideo gemacht, verlinke ich euch auch. Hier oben im i die finde ich toll, die hält auch super und meine braune ist eine von Louis Vuitton und die war schweineteuer und äh, die möchte ich nicht verlinken und auch nicht zeigen, weil ich denke, eine ganz normale braune aus irgendeinem Laden tut es auch und ich möchte nicht, ich selber habe sie, weil musste mal sein in meiner früheren Kaufsucht Durchdrehphase. also ja, Drum gebe ich sie auch nicht weg, weil ich sie nutze, bis sie irgendwann mal gar nicht mehr geht. Sie tut es immer noch, sie war schweineteuer, darum behalte ich sie. Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, du brauchst Designerklamotten, weil es gut aussieht, weil du dich dann toll fühlst. Nein, das ist so mein kleiner Reminder an Alena, kaufe nicht zu teuer, ähm, und diese Louis Vuitton-Tasche, ich bin ehrlich, sie ist mein Mahnmal für meine Kaufsucht, die ich vor zwei Jahren aktuell wirklich, also vor zwei Jahren besiegt habe. Ich habe mich zu Tode gekauft, ich war nach zehn Tagen am Monatsanfang pleite und es ist nicht witzig, in meinem Alter permanent pleite zu sein, aber es ist wahrscheinlich ein anderes Video und das hat mit dem hier heute eigentlich überhaupt nichts zu tun und jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, welche Dinge du nur noch einmal besitzt oder aber welche Dinge du hast, wo du sagst, Mensch, hier könnte ich vielleicht wirklich mal in mich gehen und überlegen und sagen, würde es mir nicht reichen, wenn ich von dieser oder jener Sache einfach nur noch eins besitze? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.